Quando estamos juntos, os lábios nas aulas, os desafios são constantes. É trabalho, atividade, matéria nova. Ai Deus, será que dá tempo de entregar? Com nota vermelha eu não quero ficar. Ah, mas eu sei que meu colega vai me ajudar. rotina puxada, às vezes noite sem dormir Tomo um cafezinho e sei que vou conseguir Mesmo que eu fique de dever, eu me levanto, eu sou até que Professor comprometido a ensinar As amizades que pra toda a vida eu vou levar Toda a nossa galera eu vou maturar